Hi guys! Welcome to the family vlog. Ngayon ay araw ng Martes, alas 8 ng umaga. Pero bago ang lahat, please like, share, follow, and subscribe para lagi kang bago sa tuwing ako'y may bagong video. Tara na! <laughs> Hi guys! Welcome to the vlog! Iba-vlog Iba vlog po natin tong magtitinda na to. Babaratin natin! Hi! Pinitin isla! na lang! Baratin po natin. Tingnan natin kung ano po yung tinitinda niya. Ito, ang gaganda oh. Oh, gulay. Sariwa, ano sariwa. Ano po yan, ate? Ano, ano po yan? Ano ba yan? Ano ba yan? Agad. Ah, huh? Vlog yan, Taya, ah, vlog. Ah, vlog. Shout out. Ate, shout out ka. Hello! Shout out! Hi! Bibig ka Ayan na, Taya. Hello, be. Bili ka, te. Isda, gulay. Ate, ano po yung tinda mo, te? Ito. Oh, isda? Oh, isda, oh. Oh, ang ganda. Bilagang bukid. <laughs> Bangus. Talapya. Kamuti. Eh, dalangita. Babarating ko po to, ate. Magkano po ba to? to itong patola, ate. 20 lang yan. 20 lang yan. 20. Wow, ang Tapos, mura naman pala. Ang dalagang bukid, Opsyon ka lang, o oh, may isang daan. Ayaw mo pa yan. <laughs> Oo nga naman, hindi na pupunta ng palengke. Dito na, siya na nagpupunta dito sa bahay para hindi ka na magpunta ng palengke. Bili ka rin! <laughs> Ilakay mo dyan! O, Ate Bilen! Hi! Ate Bilen daw. Ate Bilen! Hi ka naman! Hi! Hi! Hi ka mo! Hi! Ganun-ganun ka lang, tangong-tangong ka lang. <laughs> O, pakinagay na po yan sa plastic. Mura-mura ng gulay, oh. Padaya. Be, ah, magkano benta mo ang padaya? 45 lang yan. Oh, 35 lang, te. Bili ka na, te. Bili ka na. Bangos, 140 lang, isang kilo. Tingnan mong bangos ko, ang napakaganda, oh. 140 lang. Oh, tatlong piraso. <laughs> bye na, bye na. Bye na, bye. Okay, te, saan ka pa niyan magtitinda? Saan ka pa niyan makakarating? Diyan lang. Saan? Yan lang, ito kanya-kanya lang. Ate Bilin, bili ka na, Ate Kawawa naman siya, oh. Bili ka na. Marami ka ng ulam? Marami wow, ulam. sana all maraming ulam. <laughs> sana all maraming ulam. Ate, magkano yung ano ito? 20 lang. 20 lang to? Oo, oh, dalawa 35. Ayaw mo? Eh, kulang yung dala kong pera. Oh. Wala na akong pera. Hindi ko makakalit. Wala nga akong niyan. pera. O, 20 lang yan nagkaawa rin kami sa kamuti. <laughs> bili ka na. Bili ka na. O, binibili na po kayo. Bili na kayo. Bili na. Gusto ko sana yung ano. Ano na naman? Wala, nga, wala lang akong pambili. O, oh, mamaya. pwede. Balikan ko na lang mamaya. Wow, ang bait-bait Ha? naman niya. <laughs> Balikan ko na lang mamaya. Inutang ko po, kamote. Lumuluha na Walang pera. O, Bakit? Bakit lumuluha? Kasi umiiyak ako. Bakit ka umiiyak? <laughs> Love you. okay, sige ate. Mamaya na lang. Mamaya mo na balikan yung 20 ah. Oo na. Kahit bukas pa. O oh, sige te, bye-bye. Bye O oh, kariton, bili na kayo. Good luck po ate. Sana maubos yan. <laughs> Buena ba ano ba ako te? Hindi. Akala ko Buena mano ako mauubos. Buena mano na ng terapya. Pinagbaling na mano na ng baros. May kumuha nga dalawang, isang bangos, isang, isang dalagang buhok. Mura lang kasi. Yeah, Ayan po. po Siya po yung pumupunta para ano, siya para isang kapabibili ng para hindi ka na magpunta ng palengke, mura pa. Saan ka pa bibili ng ano, pupunta ka pa ng palengke, ganun din. Tama. Mas mahal pa roon. Sige po ate, bye-bye. Bye-bye. Love you. <laughs> Ayan po, nakabili na po ako ng uulamin namin, pang tanghalian. Pero mamaya i ipaprank ko po yung asawa ko mamaya. Mahilig po kasi siya sa ano, sa debote yung soft drinks. Eh, ba ah, bawal na bawal sa kanya yun. Ayoko nga siyang pagsa-soft drinks. Ang gagawin ko guys, bibigyan ko siya, aalukin ko siya ng soft drinks, lalagyan ko ng maraming asin. Tingnan ko lang pag hindi siya nagalit. Tingnan natin kung ano magiging reaction niya mamayang tanghali guys. Ipaprank natin siya. Pag umuwi, sana umuwi. Hindi ko natanong eh kung uuwi siya. Pero dapat umuwi kasi ipagtitimpla ko po siya ng soft drinks na ko ng maraming asin saka maraming kape. Para madala. Kasi po eh, bawal kasi sa kanya yung soft drinks. Pinagbawal po sa kanya ng, ng doktor. Nag-ano po siya eh, meron siya po siyang acid sa katawan. Eh, sabi ko, iwas-iwasan niya na yung mga debote sa kape napakatigas ng ulo eh. Sabi ko, wag ka na kakong mag-ano, magsasoft drinks, din kakain kami. Sabi niya ganun. Wala bang pampagana dyan? Sabi niya sa akin. Anong pampagana? Bugbugin kita dyan eh. Alam mong bawal sa inyo soft drinks, pero mamaya guys, ipaprank natin siya. Bibigyan ko siya ng soft drinks, aalokin ko siya, pero hindi niya alam na may asin at maraming kape yun. Tignan natin kung anong magiging reaction niya. <laughs> Tignan natin guys. Sana ano, maging maganda ang plano kong ito. Pang, paparang ko siya pero lulutuin ko muna itong binili kong gulay, saka isda, tilapia. Ah, ano po ito? Kamote. Kamote. Ah, patola. Patola. Lalagyan ko po ng malunggay yan. Kasi ito, ipiprito ko lang. Wala po kasi ng ulam. Buti nga 100 lang po yung binayaran ko muna na kaysa naman pupunta pa ako ng palengke. Kaysa naman pupunta pa ako ng palengke, mamamasahe pa ako ng halagang 50 pesos, eh ulam lang naman ang bibilin ko. Mabuti na yung siya na yung nagpunta dito sa bahay, nakatipid pa ako ng konti. At nautangan ko pa ng kamote. Ito po, oh, nautangan ko po ng kamote siya. Mabait po si ate, kaya sabi ko nga ganun, wala na ako kasi, alam nyo guys, meron sana akong pera, hindi ko naman alam, sinopresa ako ng anak kong nagda-dialysis. Sabi niya, wala na daw po siyang diali- dialyzer na ginagamit at pampalinis ng kanyang dugo. Nagulat naman po ako, guys. Sabi ko, hala, hindi po ta, hindi ako nakapaghanda ng pera. Sabi ko nga ganun sa kanya. Kanina, guys, hindi ko siya na-video eh. Sabi niya, kailangan ko ng 3,300. Sabi niya sa akin ganun, patay. Sabi ko nga ganun. Wala akong pera. Buti na lang, yung pambayad ko ng utang dyan na 2,000 at may natatabi pa akong 1,000. Binigay ko na sa kanya, sinagad ko na. Naubos po yung benta ko sa tindahan, binigay ko po sa kanya. Tapos, ayun, kaya nga sabi ko kay ate, dun sa nagtitinda, wala na akong pera. Sabi ko nga ganun. Eh, isandaan na nga lang kakong pera ko. Tingnan nyo naman po guys, ang benta ko. Ang benta ko, ito lang. Wala na. Wala akong benta kung dito. Tapos sa Webes, dialysis na naman po niya guys. Kailangan ko na naman ng 500. Tatlong beses po siya nagda-dialysis. Ang hirap po ng ganun. Sitwasyon na ganun, nakukonsumi ako. Tapos, eto nga po, buti na lang yung anak ko nagbigay ng pambili ng bigas. May, may stock kami ng pang dalawang linggo. Hindi na ako bibili ng bigas na sumasakit ang ulo ko, guys. Sumasakit talaga. Kaya, ang gusto ko sana, kumita kahit papaanong ano, paraan. Kaya po, ito, nagagawa po ako ng vlog. Sana po, masuportahan niyo po ako. So, ngayon, guys, magluluto tayo. Pero, meron pa akong nakaabang na trabaho, eh. Ayun, mga plato. Uunahin ko muna po ba? O, uh, lilinisin ko muna ito, itong isda. Kasi baka masira, piprituhin ko na lang to tapos ito, lalagyan ko ng malunggay. Itong patola, lalagyan ko ng malunggay. Tapos ito, ang gagawin ko dito guys, anong maganda? Dito sa, ano, sa, ito, patola, parang masarap no, ilagyan ng ano no, miswa. Miswa na lang no po. Simpleng ulam, simpleng su- ulam ng mahihirap. Pwede na yun. Yung ganong ulam, simple. Yung ang masarap, di po ba nakakamatay? Di, dito na tayo sa hindi masarap. At least, uh, safe ang buhay natin. Kaya guys, iniiwasan namin yung ano, yung mga seasoning, yung yung ano, yung mga ba, uh, basta mga seasoning po iniiwasan po namin yan. Maglalagay lang po kami ng konting baking para magkaroon lang ng lasa kasi pag wala naman po, hindi natin, hindi natin makakain. Kaya po ganun ang ginagawa ko sa kakonting asin. Pero guys, yung dialysis patient ko, pag nagluluto, sobrang alat. Ganun pa rin po siya, kaya nga nagkasakit siya sa bato. Kasi magmula since nung bata pa siya, ganun na rin po ang timpla niya. Minsan nga po pag nagluluto yun, sobrang alat. At sobrang mamantika, umaapang mamantika kaya po nasira ang kidney niya guys. Eh sabi ko, pinagsasabihan ko siya na iwas-iwasan niya na yung ganong ano, pagluluto. Pero kahit pa paano naman, nabawas-bawasan yung ganong timpla niya. So guys, ngayon mag-uumpisa na tayo. Mag-uumpisa na tayo nito. Ah, lilinisin muna natin yung isda. Naku guys, ang dami kong hugasin. Naku. Paano ba to? Sabit muna natin ganyan. O kaya lagay muna natin ito sa rep. Hugasan muna natin yung plato. No po. Tama po. Hugasan muna natin yung plato. And guys, nasa bahay lang ako. Dito lang po ako magbablog. Lagay po muna natin tong isda dito sa ref para hindi siya anihin ng pusa, hindi siya tangayin kasi yung pusa namin nananangay ng ulam. Mag ano muna tayo, maghugas muna tayo ng plato. Dito muna po tayo maghugas. And guys, yeah. Ayan guys, tara. Gasan muna natin yung plato. Bago muna ako. Guys, kukuha ako ng ano, ng, ng gulay sa labas. Meron po kaming gulay doon. Parang gusto ko ano, yung ibulang lang na lang po yung kamote, saka yung patola. Nalagyan ko ng talong, saka konting ano, ah, uh, konting malunggay guys. Nalagyan ko. Pero hugasan ko muna ito. Tatapusin ko muna ito. Guys, ang dami kasi. Nagulayon kami dun sa labas. Kanin ng asawa ko. Malong. Kukuha tayo dun guys. Nakalalagyan ko ng malunggay yun. Ang langin natin siguro may prito kami. Isa lang ako dito. Wala ko kasama. Kaya masarap kumilos ng mag-uusap. Kaya naisipan ko guys mag mag-vlog. Lagi ako nag-iisa dito sa bahay. Eh. Yung anak kong ano, nagda-dialysis, doon pa, mamaya pa uuwi. Mamaya pa uuwi ng ano, mga 11.30. Pero guys, diba sabi ko, ipaprank ko yung asawa ko. Sisiguraduhin ko munang uuwi siya. Tatawagan ko guys, ibibidyo ko tatawagan ko. Tapakita ko sa video na po. Uuwi siya kasi pagka tinimpla ko yung yung soft drinks na nilagyan kong asin, eh kung hindi naman uuwi, sayang naman yung effort ko. Kaya po tatawagan ko muna bago ko titimplahin. Pero i-video ko po yun. Yung pagtawag ko, pati yung paggawa. Ayun guys, ah... Uh, sa amin guys, laging maraming hugasin. trabaho ng asawa ko. Tingnan niyo naman po, ang lip liit Kaya tuloy, lagi naglalawa dito sa baba. Yan, lagi naglalawa. Lagi natatapon yung tubig. May pack, may pack ng lababo, may iit. Pinabababo ko nga po ito. Eh. Kaso nga po, eh, ng budget. Laging napupunta yung pera namin dun sa nagdadialysis. Masyado pong malaki yung ginagastos doon, yung dialysis, minsan may mga may mga emergency pang nangyayari sa kanya. Kaya po, lagi sana, uh, lagi kaming may naka-prepare na pera kasi minsan may mga emergency nangyayari sa kanya. Ayan, hindi pa pwedeng walang tabing pera. So, ko muna guys siya tinataob. Yan ko muna po siya tinataob. Kasi hindi pwedeng hindi ko pwedeng idirekta doon sa tauban. Pag nakatulong na sa ako nilalagay. Masarap na masarap. Lalo na po pagka nagka-apo ka. Pag nagka-apo ka ng masyadong nakulit, nakakatuwa rin. Kaso hindi, hindi po namin sila kasama eh. May mga sariling buhay na po sila eh. Dalawa po kasi yung anak ko may, may pamilya na. May mga sari-sarili na silang buhay. Wala po dito, eh. hindi po namin dito. Hindi ko namin kasama. Yung dalawa kong anak, may pamilya na po, may mga anak. Matagal na nga pong hindi nagpupunta dito yung pangalawa ko sa panganay. Tagal lang hindi nagpupunta, puro tawag. Namimiss din po namin, pati yung abot masyadong tahimik dito sa lugar namin. Tabi po kasi kami ng ano, ng, tabi po kami ng bukid. Yung babat lang namin bukid. Minsan ililibot, ililibot po kayo dun sa ano gamit. Napapaligiran po kami ng bukid. Malapit po kami sa bukid. Ayan guys, tapos na. guys, punta tayo dun sa sa gulayan. Kuha tayo ng talong. Lalagyan ko ng talong yung yung patola. Lalagyan natin. Bubulang langin ko. Lalagyan ko ng prito. May pritong galunggong pa po kami dito. Yun na lang po siguro. Kasi wala akong maisip na pwedeng gawin dun sa patola. Masarap, masarap yung ano, babulang lang. Eh may kamoting baging. Sarap yun. Kukuha na lang muna ako dun sa likuran namin dadalhin ko po kayo doon. Tara po. Tara po. Dito sa likuran lang ng bahay namin. Naku guys, wala pala akong chinelas dito. Kuha muna po. Kukuha muna ako sa harapan. Sinelas. Yan. Dito lang sa loob ng bahay. Nagbablog. Yung aso namin, ang ingay-ingay. Yung makikita ko, ayan. Yung ah. makikita ko, iyak, umiyak. po, pina-adapt, pina-adapt ko, laging uwi ng uwi. Tatlo, apat po sila eh. Yan. Uwi ng uwi dito. Pina-adapt ko. Dalawa na lang yung natitirang anak ng, ng ano namin, ng, ng aso namin. Yung aso ko po kasi, Labrador. Kaso, nasalisihan po siya ng aspin. Kaya mas malakas yung lahi ng aspin, hindi nahawig dun sa nanay. Kulay lang yung nakuha. Naku guys, naiwan ko na naman yung chinelas ko. Ano ba yan? Matanda na kasi, makakalimutin. Laging nakakalimot si nanay. Kaya ako lumabas, kukunin ko yung chinelas ko. Naku, iiyak na naman yung mga chikiting na to. Ayun o, oh, iyak ng iyak. Abay, yan na kayo. Mamaya na kayo kumain. Ha? Mamaya na, mamaya na. Oh. Ako guys, ang ingay-ingay. Pasensya na kayo, masyadong maingay yung alaga namin. Kapag makikita ako, umiiyak. Parang ang tingin sa akin yata pagkain, ang tatakaw. Grabe, magmula nung pinurga ko. Grabe. Ang lakas kumain. Kahit nabundat na bundat na yung yung tiyan, sige pa rin ang kain. Ako. Sige po, ayan po guys. Nandito na tayo sa labas. Yung gunting. Ano yung gunting? Wala. Nasa labas, ay nasa tindahan yung gunting. Babalik na naman po ako. Pasensya na po. Babalik-balik si nanay. <laughs> nasa tindahan yung gunting. Pasensya na po guys, mga ano. Pabalik-balik si nanay. Ito na yung gunting. Ayan guys, ito na. Nakuha ko na po yung gunting. Panggupit ng talong. Saka kukuha ko ng konting talbos. Kuha tayong lalagyan. Kuha tayong lalagyan. Ayan guys. Ayan po oh. Ayan. Yung iba maliliit pa. Yung nakawing ko. Baka magalit sa may-ari nito. Asawa ko po nagtanim yan. Ito siguro pwede na to guys. Ito pwede na no. Guys, pwede na po yan siguro. Ito oh magkaroon lang